Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы расскажем вам про наш набедренный подсумок для противогаза. Его габариты 20 на 25 на 10 сантиметров. По бокам имеется моля для крепления небольших подсумков. На задней части имеются две ременные петли, две петли на липучке, благодаря чему подсумок можно закрепить на молле, два дельта кольца, и вертикальная петля на липучке с ограничителем на кнопке. Съемный бедренный ремень прошит резинками для избежания скольжения, а также эластичную вставку для удобства. Клапан закрывается на липучку, а сверху имеется молния, Благодаря этому вы можете использовать подсумок как сброс, даже для длинных магазинов от РПК. Данные подсумки, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя, не болейте и до новых встреч на нашем канале.